Բարև ձեզ։ Երբ մենք ստեղծում ենք մի ֆունկցիա, որը աշխատում է asynchron ձևով, այսինքն ինքը ավարտում է իր գործողությունը ոչ ամիջապես, այլ ինչ որ մի պահ ապագայում։ Նա կարող է վերադարձնի մեզ խոստում կամ promise, որը ինչ որ մի պահ կկատարվի կամ իհարկե կմերժվի։ Նայած ուրեմն ոնց ենք անում, ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ function, եկեք կոչենք func, սա մեր asynchron ֆունկցիան է, որին մենք կկանչենք, որը ուրեմն ինչի է asynchron, որտեվ օրինակ set timeout-ով մենք կարող ենք փոխանցենք մի հատ function, որը կաշխատի այս պարագայում 1 վայրկյան հետո, okay? Okay, իսկ հիմա ոնց կարող է ուրեմն այս ֆունկցիան ինչ որ վերադարձնի մեզ ինչ որ արժեք, վերադարձնելով մի հատ խոստում, ուրեմն ստեղ անում ենք return new promise, նոր խոստում, որին մենք փոխանցում ենք մի հատ function, որ ընդունում է <clears throat> resolve եւ reject, resolve նշանակում է ոնց որ կատարվեց, reject նշանակում է մերժվեց։ Մեր այս սինխրոն կոդը դնում ենք այդ ֆունկցիայի մեջ։ Ահա, եւ ստեղ երբ որ մենք պատրաստ ենք, կանչում ենք resolve, այսինքն կատարվեց եւ փոխանցում ենք ինչ որ մի արժեք։ Օրինակ 8, ինչու՞ չէ։ Իսկ ինչ է ստացվում, որ մենք հիմա ունենք մի հատ ֆունկցիա, որը վերադարձնում է մի հատ խոստում, որը կկատարվի այստեղ, այսինքն մեկ վարկյան հետո։ Okay, ուրեմն այս ֆանքին կանչեցինք եւ եկեք վերագրենք իր վերադասած այդ խոստումը փոփոխականի մեջ կամ կոնստանտի մեջ այս բaragայում p մեջ։ Ուրեմն հիմա այս p մեջ կա այս մեր նոր ստեղծած խոստումը։ Հիմա ինչպես կարող ենք իմանալ, երբ այս խոստումը կկատարվի օգտագործելով then ֆունկցիան։ Անում ենք p.then փոխանցում ենք մի հատ ֆունկցիա իր մեջ, որը կկանչվի այն ժամանակ, երբ այս խոստումը ուրեմն կատարվի։ Այստեղ ընդունում ենք պատասխանը, այսինքն այս 8-ը օրինակ այս բaragայում կգա կմտնի ստեղ եւ օրինակ եկեք alert անենք իրեն էկրանի վրա։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, մենք տեսնում ենք 8, ճիշտ է։ Այսինքն ինչը ստացվեց, որ այս ֆանկին կանչեցինք, ինքը վերադարձրած մի հատ խոստում, հետո մոտավորապես 1 վայրկյան հետո ինքը այդ խոստումը ոնց որ կատարեց, եւ այդ եւ վերադարձրեց ոնց որ փոխանցեց 8 որպես իր խոստում որին մենք then ֆունկցիայով ոնց որ ընդունեցինք այս մեր փոխանցած ֆունկցիայի մեջ, okay։ Մենք նույնպես կարող ենք մերժենք խոստումը հիմնական ծրագրարման մեջ մերժում են տարբեր պատճառերով։ Միգուցե ինչ-որ սխալ է առաջացել կամ ինչ-որ երևի տրված արժեքներն էին սխալ կամ կարճ ասած ինչ-որ մի խնդիր է առաջացել ու չենք կարող այդ խնդրանքը, այդ խոստումը ոնց որ կատարել։ Հետևաբար մենք մերժում ենք, ինչպես կանչելով այս reject-ը։ Այսինքն resolve-ի տեղը մենք կարող ենք նույնպես կանչենք reject։ Հիմա, երբ որ որևէ խոստում մենք մերժում ենք, լավ կլինի, որ մենք բացատրություն տանք, թե ինչու ենք մերժել։ Բացարձությունը հիմնականում տալիս ենք error-ով, այսինքն անում ենք new error Եվ իր մեջ ուրեմն փոխանցում ենք ուրեմն մի հատ տեքստ, որտեղ որ մենք նկարագրում ենք ինչն է խնդիրը։ Վայ, վայ մի բան եղավ։ Վայ <laughs> մի բան եղավ։ Օրինակ, ասենք թե։ Okay, հիմա եկեք աշխատացնենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Ոչ մի բան չեղավ։ Ինչու՞։ Որովհետև ուրեմն then-ը օգտագործում ենք, որպեսզի իմանանք, երբ ինչ-որ մի բան կատարվում է եւ խոստումը կատարվում է, այսինքն resolve է անում, բայց այդտեղ չի կատարվում, նա մերժվում է։ Ինչպես կարող ենք դա իմանանք։ Մի հատ ուրիշ ֆունկցիա կա, կոչվում է catch։ p.catch ենք անում այսպես catch խոսքը էլի ենք օգտագործել try catch բլոկի մեջ, եթե հիշում եք։ Միտքը նույնն է, այսինքն մենք ոնց որ խոստումին catch ենք անում եւ ասում ենք խոստումին, եթե ինչ-որ խնդիր լինի, ինձ իմաց տուր։ Փոխանցում ենք մի հատ ֆունկցիա, նույնպես ինչպես որ then then-ին փոխանցեցինք ֆունկցիա, բայց ստեղ մենք կստանանք այս արժեքը, չէ՞, այնց որ եկեք ստա գրենք error, որը եկեք օրինակ այս բaragայում տպենք էկրանի վրա, այսպես։ Ահա, խնդրեմ, հիմա եղավ Wi-Fi մի բան եղավ, չէ՞։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք ստանում ենք մի հատ խոստում, մենք կարող ենք ուրեմն ուշադրություն դարձնենք նախ, երբ նա կատարվում է, եւ իհարկե, եթե նա ուրեմն մերժվում է։ Այսինքն կարելի է պատկերացնել, որ խոստումը ունի ոնց որ 3 իրավիճակ։ Նա ունի սպասելու ժամանակը, այսինքն այն ժամանակը միջև այս մեր ֆունկցիաները կանչվում են, դա ոնց որ երբ որ մենք սպասում ենք միջև այդ խոստումը կատարվի, հետո ինչ որ մի պա կամ նա ուրեմն կատարվում է, որի պարագայում then-ի ֆունկցիան կկանչվի, կամ մերժվում է, որի պարագայում, որի դեպքում catch-ի ֆունկցիան կկանչվի, okay? Կարծեմ այսքանը պարզ է։ Okay, եկեք ուրեմն ուրեմն reject-ի մասին կամ մերժելու մասին մի վարքյան մոռանանք եւ եկեք ստեղ ուրեմն resolve անենք 8։ Ուրեմն նայեք ստեղ։ Բարձում է, որ then ֆունկցիան, բացի դրանից, որ կանչում է իր տրված ֆունկցիային այն ժամանակ, երբ խոստումը կատարվում է, այդ բարձ է, ինքը վերադարձնում է մի հատ նոր խոստում, Այո, այսինքն մենք կարող ենք ստեղ վերագրենք մի հատ p2 օրինակ։ Ինչու, որովհետև այս then ֆունկցիային, երբ որ մենք կանչում ենք, նա վերադարձնում է մի հատ նոր խոստում, չխոստում։ Ինչ ինչ է դերը այդ խոստումի։ Այդ խոստումը ուրեմն կկատարվի n n արժեքով, որը վերադարձնում է այս ֆունկցիան։ Էլի եմ ասում։ Այս խոստումը կկատարվի այն արժեքով, որը վերադարձնում է այս ֆունկցիան։ Այսինքն, եթե ստեղ մենք ուղակի վերադարձնենք 1, օրինակ, չէ, եւ հետո անենք p2.then եւ փոխանցենք մի հատ function, այսպես, որը կընդունի ինչ-որ result, եւ alert անենք այդ result-ը, այս result-ը կլինի այն արժեքը, որը այս ֆունկցիան վերադարձրեց, որը 1 է։ Նայեք ստեղ։ Եկեք աշխատացնենք մեկ, տեսակ, հետաքրքիր է, չէ, հիմա ձեզ հարց է ծակում, բա այս then-ը ինքն էլ է նույնպես promise վերադացնում կամ խոստում վերադացնում, այո, ինքն էլ է վերադացնում, այսինքն մենք ստեղ կարող ենք անենք օրինակ const p3 եւ հետո մի րոպե եկեք նա ցանցանենք, ահա, const p3 եւ հետո ասենք p3.then իրեն փոխանցենք մի հատ function, եկեք այս alert-ը հանենք ստեղից, որը էլի նույնպես կընդունի ինչ-որ մի արժեք և եկեք alert անենք այդ արժեքը։ Հիմա եկեք տեսնենք ինչ կլինի այդ արժեքը, եթե իմ աշխատացնեմ։ Undefined, ինչու, որովհետև IS then, այդ S խոստումը ստեղծել է IS then-ը, չէ։ Հիմա հարց, իր տրված ֆունկցիան ինչ է վերադարձնում։ Ոչ մի բան, հետևաբար իր result-ը undefined էր։ Բայց եթե ստեղ վերադարձնեինք, չգիտեմ, 99, այ հիմա արդեն ISP3-ին կկատարվի այդ 99-ով, okay, նենց որ հիմա կարող ենք աշխատացնենք եւ կտեսնենք 99-ը։ Okay։ Ուրեմն, ինչ է ստացվում, որ մենք կարող ենք sense բաներ անենք, նայեք, ուրեմն result plus 1, հետո ստեղ result result plus 2, հետո ստեղ աշխատացնենք result։ Եկեք տեսնենք ինչ կլինի, հետո կբացատրեմ ինչ ինչ է կատարվում։ 11։ Ինչու։ Նայեք ստեղ կանչեցինք այս ֆունկցիային, չէ՞, այս ֆունկցիային։ Ինքը վերադարձեց մի հատ խոստում, որը կատարվեց 8 արժեքով, այսինքն resolve արվեց 8 արժեքով։ Այդ 8 արժեքը եկավ մտավ ստեղ, չէ՞։ Ստեղ վերադարձեցինք 8 գումարած 1, որը 9 է, չէ՞։ Այսինքն իսկ այս then-ը վերադարձել է մի հատ նոր խոստում, որը ուրեմն կկատարվի այս 9 արժեքով, resolve կանի այդ 9 արժեքով։ Այսինքն ստեղ, երբ որ ասում ենք then, այս result-ի մեջ մտնում է այս 9-ը։ Հետո մենք ստեղ ասում ենք 9 գումարած 2, որը ստանում է 11, եւ իհարկե այս then-ը վերադարձնում է մի հատ նոր խոստում, որին վերագրում ենք P3-ի մեջ, որը կկատարվի այս արդյունքով, այսինքն 11-ով, հետեւաբար ստեղ 10 ստանում ենք 11 եւ alert ենք անում 11 Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք կարող ենք այդպես հերթականություն պահպանենք, հա, որ մի հատ then-ը կանչում ենք, մի հատ նոր խոստում ենք ստանում, որին հետո then կարող ենք անենք, որ նոր խոստում ենք տալիս, եւ parzվում է, որ դա այդ ամենը կարող ենք անենք առանց ամեն անգամ փոփոխական ստեղծելուց։ Այսինքն, քանց թե մենք վերագրենք մի հատ նոր փոփոխականին, հետո այդ փոփոխականից անենք դա then, մենք կարող ենք ամիջապես անենք այսպես։ Մի րոպե։ տեսակ, ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ այս p-ն դա խոստում է, չէ՞։ Հետո մենք կանչեցինք .then, այս ամենը վերադարձրեց մի հատ նոր խոստում, որին արեցինք .then, որը վերադարձրեց մի հատ նոր խոստում, որից արեցինք մի հատ ուրիշ .then։ Ու արդյունքը, այսինքն s, սա եւ սա, հա, սա։ Նույն բանն են։ Սա եւ սա նույն բանն է։ Ուղղակի Այն օրինակում փոփոխականների ենք, անընդհատ վերագրում ենք փոփոխականի եւ փոփոխականից ենք դա դեն անում, իսկ ստեղ ամիջապես առանց փոփոխականի։ Այս մեթոդը, երբ որ մենք մեկից մյուսը միանգամից then-ով գնում ենք, կոչվում է ոնց որ chaining կամ շղթա ստեղծել, հա։ Հիմա այս chaining-ը կամ այս then-երը ինչով են շատ կարևոր։ Նայեք ստեղ, պատկերացրենք մենք ունենք մի հատ ուրիշ asynchron ֆունկցիա, func2 function func2, որը ընդունում է մի հատ արժեք, որը էլի եկեք նու նույն ձևի, տենց ասենք վերադասնում է մի հատ խոստում, բլա լա լա լա լա, որը վերջում անում է վերադասում է val plus, չգիտեմ, 9, ասենք թե, չէ՞։ Okay, հիմա, բայց նենց հաստատում, որ մենք ուզում ենք այս ֆունկցիան աշխատացնենք, այս ֆունկցիայից հետո, այսինքն այս ֆունկցիայի արդյունքը ուզում ենք փոխանցենք ստեղ, որպեսի հետո նոր պատասխանը ստանանք և գնանք առաջ։ Այսինքն մի խոստումը պետք է ավարտվի, որպեսի հետո իր արդյունքը օգտագործենք և անենք հաջորդ asynchron օպերացիան կամ կոդը աշխատացնենք, որպեսի հետո միգուցե իր արդյունքը հետո փոխանցենք մի հատ ուրիշ asynchron կոդի։ Պատկերացեցիք։ Ինչպես կարելի է այդպեսի շղթա ստեղծել։ Նայեք ստեղ։ Ուրեմն ստեղ մենք կանչեցինք funky-ին, չէ, որը վերադարձեց մի հատ մի հատ խոստում, չէ։ Այս result-ը այդ խոստումն է։ Հիմա մենք ստեղ կարող ենք անենք sense բան, նայեք ստեղ։ funky2 result։ Եկեք աշխատացնենք։ Տեսնենք աշխատի։ Աշխատեց, ստացանք 19։ Ինչ կատարվեց ստեղ։ Էս ինչ է կատարվում։ Բացատրեմ։ Ուրեմն նայեք, այս ֆանկը, որ կանչում ենք, ինքը մեզ վերադասում է մի հատ խոստում, parse, որը հետո կատարվում է 8-ով, չէ՞։ Հետևաբար, երբ որ մենք անում ենք then այդ այս խոստումին, ստեղ ստանում ենք 8։ Այդքանը հասկացանք։ Բայց նայեք ստեղ։ Ստեղ մենք ինչ ենք վերադարձնում։ Մենք չենք վերադարձնում ինչ որ արժեք կամ պատասխան, այլ մենք վերադարձնում ենք խոստում։ Այսինքն then-ը then-ի այս տրված ֆունկցիան հերիք չի, որ կարող է վերադարձնել ինչ որ նոր արժեք, ինքը կարող է վերադարձնի մի հատ նոր խոստում։ Եվ այդ խոստումը միջև չավարտվի, միջև չկատարվի կամ մերժվի իհարկե, դե այս պարագայում եկեք կենտրոնանանք կատարվելու վրա եւ միջև նա չկատարվի, իր վերադարձրած ուրեմն խոստումը չի կատարվի։ Այսինքն, այս then-ը կկանչվի միայն այն ժամանակ, երբ այս վերադարձած խոստումը, այսինքն այս վերադարձած խոստումը կատարվի։ Հետևաբար մենք այս when մեթոդով կարող ենք մի հատ asynchron ֆունկցիա կանչենք, ստանանք խոստում, հետո then անենք, որ իմանանք երբ նա կատարվեց, եւ իր արդյունքը այդ then-ի ֆունկցիայի մեջ կանչենք մի հատ ուրիշ asynchron ֆունկցիային եւ վերադարձնենք այդ խոստումը, որին հետո մենք կարող ենք ելի դրսից then անենք։ Եվ այսպես տենց դեներով իրար հետևից կարող ենք շարենք։ Այսինքն, այս տրված ֆունկցիան, որ մենք փոխանցում ենք then-ին, կամ կարող է վերադարձնի մի հատ արժեք, չէ, որը իր վերադարձած խոստումի արդյունքը կլինի կամ կարող է վերադարձնի մի հատ խոստում, որի ար, արդյունքը նոր կլինի այդ վերադարձած խոստումի արդյունքը։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Այսինքն եկեք մի անգամ էլ սա ուսումնասիրենք։ Գիտեք ինչ, եկեք մի քիչ է parzացնենք։ Ինչ ենք վերագրում այս փոփոխականի, եթե ընդհանրապես փոփոխականին անում ենք then։ Միանգամից sense կարող ենք անենք։ Չէ՞։ Ճիշտ եմ ասում։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, որ մենք կանչում ենք այս function, որը վերադառնում է այս խոստումը։ Ասում ենք then, որպեսզի իմանանք, երբ նա կատարվի։ Նա կատարվում է 1 վայրկյան հետո այստեղ 8 արժեքով, չէ, հետևաբար մենք ստեղ ստանում ենք 8։ Երբ որ ստանում ենք 8, հետո այս ֆունկցիան վերադարձնում է մի հատ նոր խոստում, ինչու, որովհետև երբ որ նա կանչում է funk2-ին, այդ funk2-ը վերստեղծում է եւ վերադարձնում է այս խոստումը, որը հետո կկատարվի տրված արժեքով պլյուս 9, այսինքն այս 8-ը, որ գալիս է ստեղ, գնում է ստեղ, գնում է ստեղ, գնում է ստեղ, 8 գումարած 9, հա, այսինքն 17։ Okay, Այսինքն սա վերադասնում է մի հատ նոր խոստում, իսկ այս then-ը վերադասնում է մի հատ ուրիշ խոստում, որը կկատարվի այն ժամանակ, երբ այս խոստումը կատարվի։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Որին մենք կպցնում ենք then։ Այս then-ը, այսինքն ստանում է այն արժեքը, որը այս խոստումը վերադարձնում է։ Այսինքն այս ինչ որ վերադարձնում է։ Okay։ Եվ վերջում մենք ուրեմն հետո ստեղել գումարում ենք երկուսին, հա, 17-19 եւ հետո մենք ուրեմն դա այս արդյունքը վերադարձնում ենք որպես խոստում։ Այս այս մեկին, որը երբ որ then անում, նոր ստանում է 19 եւ իհարկե նկարում է 19-ը էկրանի վրա։ Խնդրեմ։ Okay։ Ամ Okay, այս բավականին հարմար է, ապագայում երբ հիմա այս բային մեկ մենակ սա timeout ենք օգտագործում, բայց ապագայում կտեսնենք մենք ինչպես կարող ենք օրինակ խնդրանք ուղարկենք server-ին, որ ինչ որ ինֆորմացիա ուղարկի ու մեկ-մեկ դենց է ստացվում, որ մենք պետք է մի հատ խնդրանք ուղարկենք server-ին, պատասխան ստանանք, հետո այդ արդյունքից ելնելով ստեղծենք մի հատ ուրիշ խնդրանք server-ին, հետո միգուցե ինչ որ սա timeout պետք է անել, այսինքն մենք պետք է բազմաթիվ asynchron օպերացիաներ, սենց կապցնել իրար, որ մեկը ավարտվի, հետո իր արդյունքը գնա մյուսի մեջ, նա ավարտվի այս վենը օգտագործելը, հետևաբար լինում է բավականին օգտակար։ Իսկ հիմա եկեք խոսենք, ուրեմն խոստումը մերժելու մասին, նենց որ եկեք ուրեմն սա մեր ստանդարտ ոնց որ asynchron ֆունկցիան է, հա, որին մենք կանչում ենք, որը վերադասում է մեզ մի հատ խոստում։ Հիմա որպեսի մերժենք, մենք կանչենք ոչ թե resolve ֆունկցիան, այլ reject ֆունկցիան։ Reject, այսպես, փոխանցում ենք իհարկե պատճառը սխալ սխալի տեսքով եւ փոխանցում ենք օրինակ y y կապ կապ չունի։ Okay, ուրեմն հիմա ստեղ մենք կարող ենք անենք p.catch փոխանցենք մի հատ ֆունկցիա, որը կընդունի այս պատճառը իր մեջ եւ կարող ենք օրինակ alert անենք էկրանի վրա։ Սենց, չէ՞։ Մենք նույնպես կարող ենք անենք p.then ստեղ որը ուրեմն կստանա function պատասխանը result, որին պատասխանը կարող ենք alert անենք, alert result։ Հիմա, եթե սա աշխատացնենք, այս մեկը կաշխատի, այս մեկը չի աշխատի։ Ինչու, որովհետև նա մերժվել է, չէ՞։ Սա նշանակում է կանչիր այս ֆունկցիան, երբ նա ուրեմն կատարվում է, կանչիր այս ֆունկցիան, երբ նա մերժվում է։ Այսինքն եթե աշխատացնենք, ահա, խնդրեմ, վայ, վայ, վայ, չէ՞։ Հիմա նայեք ստեղ։ Ոպ։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն եթե հիշում եք, when-ը ամիջապես վերադասում է միատնոր խոստում։ Բայց այդ խոստումը, որը նոր ստեղծվել է, չի մոռանում, որ խոստումից է նա ծլել։ Այսինքն մենք այս այս when-ը այլ ենք այս հին խոստումից that then, չէ՞։ Այսինքն այդ նոր խոստումը, որ ստեղծվել է, ուշադրություն է դարձնում այն խոստումին, որից նա ստեղծվել է։ Եվ եթե այդ խոստումը, որից նա ստեղծվել է, մերժվում է, ավտոմատիկ ինքնել է, ինքնել է մերժվում։ Այսինքն, այս ստեղծված խոստումը, երբ որ այս pin մերժվում է, նույնպես մերժվում է։ Դրա համար այս համապատասխան catch-ը աշխատում է, այսինքն այս ֆունկցիան կանչվում է եւ փոխանցում է այդ նույն արժեքը իրեն։ Այսօր աշխատացնենք։ Խնդրեմ։ Վայ վայ։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ստեղ նույնիսկ եթե կպցնենք մի հատ ուրիշ data-ն, data-ն, որը թող լինի ինչ-որ function, որը կապ չունի ինչ է անում, ասենք թե, չգիտեմ, return-ը անում 1, կապ չունի։ Հիմա ինչ կլինի։ Ուրեմն այս then-ը ստեղծում է մի հատ նոր խոստում, հետո որի հիմված վրա այս then-ն է ստեղծում մի հատ նոր խոստում, չէ՞։ Լավ։ Բայց հետո ի՞նչ է լինում։ Դե այդ պահին իրանք բոլորը սպասում են։ Սպասում են միջև այն պահը, երբ այս P-ն ավարտի իր գործը, բայց ավարտում է մերժելով։ Քանի որ S մերժում է, S ստեղծված խոստումը նույնպես մերժվում է։ Հետևաբար S ստեղծված խոստումը նույնպես մերժվում է։ Հետևաբար S catch-ի համապատասխան ֆունկցիան կանչվում է։ Միտքը ինչու՞մ է, որ պատկերացրեք մայրիկը խոստանում է երեխային, որ կառնի ինչ-որ խաղալիք, երեխաները խոստանում է ընկերոջը, որ այդ խաղալիքը ցույց կտա։ Երբ որ մայրիկը մերժում է իր խոստումը, նույնպես բալիկն էլ իր ընկերոջն է մերժում խոստումը։ Այսինքն, երբ որ առաջին խոստումը մերժվում է, մնացած բոլոր իր կծած խոստումները ավտոմատիկ մերժվում են։ Միտքը դրանում է։ Այսինքն, ստեղ մենք ստեղծեցինք մի հատ խոստում, որից հիմված վրա ստեղծեցինք մի հատ նոր խոստում, որի հիմված վրա ստեղծեցինք մի հատ նոր խոստում, երբ երբ որ այս առաջին խոստումը մերժվում է, նրանից հետո բոլոր խոստումները մերժվում են։ Հիմա նայեք ստեղ։ Եկեք սա resolve անենք։ Ամ Okay, հիմա մենք գիտենք, որ result + 1 ինչ է կատարվում ստեղ։ Ա որ ուրեմն այս then-ը իհարկե վերադասում է մի հատ նոր խոստում, որը որի արդյունքը կլինի այս result-ը, այսինքն 1 plus 1, այսինքն 2, այսինքն հիմա կարող ենք անենք ուրեմն p2.then, չէ՞, function step function step փոխանցենք, որը կընդունի result, ու այստեղ կարող ենք alert անենք result ու կստանանք 2, չէ՞։ Հհհ 2 Okay, այսքանը բարձր է։ Հիմա նայեք ստեղ։ Մենք բացի նրանից, որ ստեղ կարող ենք վերադարձնենք ուրեմն մի հատ արժեք, եւ մենք նաեւ իհարկե կարող ենք վերադարձնենք մի հատ նոր խոստում, որը երբ որ ուրեմն ավարտվի, նոր իր արդյունքը ուրեմն կդառնա այս նոր ուրեմն ստեղծած խոստումի արդյունքը, չէ՞, այդքանն էլ գիտենք։ Մենք նաև կարող ենք նենց անենք, որ ուրեմն այս այս ստեղծած ուրեմն խոստումը մերժվի։ Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Նայեք ստեղ։ throw new error uh oops oops Հիմա կտեսնեք, որ սա չի աշխատի։ Նայեք, եթե աշխատացնենք, Տեսակ, ոչ մի բան չաշխատեց։ Ինչու՞, որովհետև then-ը նշան այս ֆունկցիան միայն կաշխատի այն ժամանակ, երբ ուրեմն այս այս խոստումը կատարի իր խոստումը, չէ՞, բայց չի կատարել, ինքը throw error արեց, հետեւաբար ինքը մերժեց։ Հենց որ հիմա ստեղ կարող ենք անենք that catch function error if alert անենք, oops Եվ սա եթե աշխատացնենք, տեսակ, ուպս։ Այսինքն, հիշում եք, որ ես ասում էի, որ այդ ստեղծված ուրեմն խոստումը կունենա այն արժեքը, որը այս այս ֆունկցիան վերադառնի։ Իհարկե, եթե նախորդ ուրեմն խոստումը կատարվի, այդ բարձը։ Եթե ուրեմն մենք անենք throw ինչ որ մի բան new error, այդ ժամանակ ինքը կմերժվի։ Մնացած բոլոր դեպքերում, եթե հիմա ստեղ վերադառնանք, չգիտեմ, 1, ինքը կկատարվի եւ 1-ը կլինի իր կատարված արժեք։ Okay, այդ մի դետալ։ Երկրորդ դետալը, ուրեմն նայեք ստեղ, եկեք ստեղ, ստեղ անենք reject եւ new error ստեղ թող լինի, չգիտեմ, ես իմ ինչ։ <laughs> Եվ եկեք ստեղ ուրեմն անենք p.catch փոխանցենք մի հատ function, function որը կընդունի մի հատ error, չէ՞։ Հիմա պարզվում է, որ catch-ն էլ նույնպես, ինչպես որ then-ը, վերադարձնում է մի հատ նոր խոստում։ Ու համապատասխան նույն օրենքների է աշխատում։ Այսինքն, եթե հիմա ստեմ վերադարձնենք 1, հիմա p2-ի արժեքը ուրեմն կատարված 1 արժեքն է։ Նենց որ մենք հիմա կարող ենք անենք p2 դա then, օրինակ, sense function որը կստանա result այս մեկ, և մենք ստե կարող ենք over տանենք result-ը, և եթե աշխատացնենք, կստանանք մեկ, խնչեմ, և նույնպես, եթե catch-ը ուզումա, որ ուրեմն իր ստեղծած հոստումը ուրեմն մերժվի, ինքը պետք է անի նույնպես throw new error, չոր սենց մի բան, և այդ ժամանակ արդեն սա չի աշխատի, այլ catch-ը կաշխատի, ես մի քիչ սենց անեմ, error ահա, սենց։ Այդքան բան։ Okay։ Այսինքն catch-նել, then-նել վերադասում են մի հատ նոր խոստում, որի արդյունքը կլինի իր իրենց ուրեմն ֆունկցիայի աշխատացնելու ուրեմն արդյունքը։ Հիմա եթե նախորդ ուրեմն խոստումը ուրեմն մերժվի, նշանակում է այս խոսումն էլ է մերժվել։ Նշանակում է եթե catch լինի ինքը կանչի իր համապատասխան ֆունկցիան, եթե չլինի, ոչ մի բան չի անի։ Այդքան բան, նույնը հակառակը then-ի պատճառով, այսինքն եթե catch լինի ինքը այդ catch-ին համապատասխան ֆունկցիան իհարկե չի կանչի, որտեվ error չի եղել, այլ կկանչի then-ի կպցրած ֆունկցիաներին։ Այդքան բան։ Մի հատ էլ փուջուր դետալ կա մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է finally Finally-ն դա մի ֆունկցիա է, որը միշտ կկանչվի, կապ չունի ինքը ուրեմն կատարվեց թե մերժվեց, ինքը երկու դեպքում էլ կկանչվի։ Բացի դրանից ինքը կաշխատում է նույն ձևի, ինչպես որ catch-ը եւ ուրեմն then-ը։ Ամ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը པարս էր, մի քիչ պետք է իհարկե աշխատել promise-ների հետ, բայց իրանք շատ օգտակար գործիք են եւ հույսով եմ դեռ շատ կօգտագործենք իրենց։ Կհանդիպենք շուտով։ Օրեր։